アルホールキャンプというところに来ています、えっと、ここはえかつてそのイスラム国の戦闘員の妻だった人たちだったりその子供たちが暮らしていて推定で正確な数はすごく難しいんですけれども大体1万人以上1万1000人以上の人たちが、えこのセクションで暮らしているというふうに言われています。であの何人かはあのシリアで生まれたので非常にこう送還が難しい状況で、えここでどうなるのかということを待っている状態です。 人々は基本的にキャンプの出入りを禁じられていますその代わりキャンプを統括している組織が外から業者を呼びキャンプ内にマーケットを用意していますそこで暮らす女性たちは IS 支配下で得た資金や母国からの送金でやりくりをしているといいますフランスからやってきたという2人の女性に話を聞きました Yeah, but not you come out I'm trying to uh, If I may ask, where you are from? In France. France. From France. Oh, you're France. Uh, if I may ask, how old are you now? Uh, um, 36. 36? I'm uh, 25. Okay, so when did you come to Syria? five years ago. Okay. Yeah. yeah. So before you come, what did you do after? Before you come, I was studying uh, law. Okay. I was in jail. I was in jail. Uh, in, uh, army. Army. So why you decided to come to Syria? Friends, the situation of Muslims is very difficult and we think it was a good uh, place for Muslims to, to, live there. But when we arrived we see the reality and uh, we... It was too late. Yes. Oh, okay, so when did you become Muslim? Maybe this in 10 years. Okay, so why you, are, you decided to be a Muslim? because um, there's a good uh, they use like uh, to give to give food for the poor person uh, to help uh, neighbors and a lot of uh, good values. Okay. So, how is the life under control of ISIS? Comment c'était la vie avec... Euh, Attends, je que je sais, je aussi. Hmm. for uh, for a single uh, woman because uh, I'm single uh, for, for three years it's very hard because um, it's like the the kingdom of men and it was very hard every time it's bombing every time it's dangerous, you fear for your children, and after you uh, you hear that uh, it was the, the hungry, you know, the people, uh, there was no food, uh, all of these uh, problems. Do you regret coming to Syria and do you want to go back to your country? I want to go back to my country and I think if I I had known what I knew now, I will never come to Syria. 理想の国だと思いやってきたのに現実はまるで違った多くの女性がそう語りますしかし彼女たちの言葉に耳を傾けていると誰しもに起こりうるちょっとした心の空白がきっかけとなり IS に惹かれていったことがわかりますベルギーからやってきた女性にその理由を尋ねました ايمتى جيتي لسوريا كساندرا؟ في 2013 من من تركيا يعني. كساندرا وقتها كنت عم تدرسي البكالوريوس آه، ببلجيكا ولا لا بالجامعة؟ نفيك يعني ما أكثر يعني رحت آه. المدرسة فقط نعم. آه، في الأمور هي 14 15 خلص ما دائما يخرجني المدرسة ها يعني المدرسة ما قبلتك انه لا أيوة، تكملي؟ ايوه وروحت على كثير مدرسة ودائما تصير مشكلة وخلص ها سو so شو كانت المشاكل بالمدرسة كاساندرا؟ كسلانة يعني كل البنات الآن يعني هيك ما بدون مدرسة بدون مصاري بس بدون ها كاساندرا وقتها كان في عندك شي حلم انه لتصيري اي شيء بالمستقبل يعني؟ ايه يعني كان كان الحب يعني كوافير ميك اب هيك يعني ها why decided to come to Syria؟ آه عشان يعني كان زوج مع زوجي وزوجي وكان نحب زوجي وانا مع زوجي ها so they got to know each other through Facebook mm -hmm. so she moved from Belgium to France mm -hmm. they met there they got married there mm -hmm. yeah her husband is a kind of radicalized person oh. He's originally from Algeria, mm oh. but he's uh, like he had like a French nationality. Mm -hmm. So he decided to go to Syria, mm -hmm. and then Cassandra followed him. أنت وقتها كنتي مسلمة؟ نعم. كان أنا دخلت في الإسلام في عمري 17 19 ونزوج في عمري 18 ها وليش احتنقتي الإسلام يعني؟ آه يعني كان في الآخر آه تعرف مو هيك طبعا يعني, يعني هيك يعني مشكله في الاهل وانا اشوف العيله تبع المسلمين ها. العيله كتير هيك وعقل جيد وانا اريد عيله مثل المسلمين هذا سبب راحه المسلمين ها ها ها أه، كاساندرا شو كان نوع المشاكل اللي كنتي يعني مع عائلتك يعني انه شو يعني تعرف أه، أخي يعني إخواتي وأخواتي يعني يخار آه، يخار علي خار يغار عشان أنا الأصغر آه. وأنا مثل الأميرة في البيت تعرف ها. كل شيء بدي كل شيء أمي يعطوني صار مشكلة ومشكلة كمان أمي وأبي دايما آه، مع سوا وبعدين طلاق وهيك وهيك و... يعني كله مشكلة عادي ومشكلة كمان يعني أهلي ما يحب العرب ودايما نمشي مع التركي كردي والعرب صار مشكله في الاخر كلش تمشي مع هذا يعني ها ها ها سو so, كاساندرا uh, كيف كانت الحياه بظل داعش يعني كثير صعب و كثير صعب ومن زمان بدي بدي اهرب ولكن مشكله داعش يقتل كل الناس بدو يهرب من داعش ويعني نسوت كثير ترتيب باش نروح ولكن زوجي تعرف يعني يشوف التليفون يسك الباب مع المفتاح عليكي ايوه ويقول للجيران شوف وين يروح كم ساعه يرجع عشان ما نهرب من ها. انا نستنى زوجي يموت ونستنى الحساب ونستنى الاكراد الجايه على الرقاش نهرب يعني في ها. الاكراد كاساندرا انت بتحكي مع عائلتك؟ أه، أه، مع الاهلي يعني؟ ايه ايوه مع الاهلي مع سليم احمر اه عائلتك تقبل انه انت ترجعي؟ ايه ايه يعني يشتغل فيه عشان نرجع يعني ندم انه انت زعلانه ليش جيتي للدوله الاسلاميه؟ ايه ايوه إنه... اكيد عشان خرب حياتي ها IS のような組織は心が乾いている時に巧妙に希望を差し出しますここには理想の国があるのだと しかしそれは実体のない言葉に過ぎず多くの人がその虚構の国によってさらに深い傷を負いました彼女たちはこれからどこへ行くのでしょう私たちの社会は彼女たちの空白と向き合うことができるのでしょうかご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。